la comida pienso mucho cómo, <laughs> cómo voy a hacer, cómo, cómo es la primera vez para mí. Y tengo un poco de, así <laughs> como, ah, no es miedo, solo no sabía cómo estar.